Ecco la nuova ricetta di oggi, se ti piace cucinare e mangiare seguimi e metti un like, ciao dallo Seppone! Ti aspetto la prossima settimana per una nuova ricetta. Non dimenticarti di iscriverti. Ciao!